Привет всем! Пришла очередная посылка. Мы ее сейчас распакуем. Пришла сегодняшним числом. Ну и посмотрим, что там внутри. И сделаем такой небольшой обзорчик. Я даже не помню, что там внутри, поэтому сейчас будем смотреть по факту, что там нам приехало. Посылка ехала с Китая. Это у нас должен быть фонарик. Значит, смотрим в одном кулечке, это у нас в первом кулечке, это у нас зарядка. <coughs> Такой вот формы в розетку вставляется с возможностью регулировки. Регулируется зарядное устройство. Так, есть. Дальше. Дальше у нас... Сейчас я сразу открою, что там... Чтобы проверять, что по комплектации должно быть. Значит, с обратной стороны указана модель. Вот там. Тому подобное. Э, в другом пакетике у нас фонарик фонарик со шнурочком. Э, Ультра, там какая-то фирма Ультра Fire. Что-то такое, ну, китайская, в общем. Э, фонарик заказывал для именно для ружья с тактической выносной кнопкой. Значит, внутри батарейки нету. Ага, есть. Есть батарейка внутри. Аккумулятор. Он, кстати, должен быть в комплекте. Вот он э, запакованный. Собственно, Ultra Fire. Э, модель 3000 миллиампер. Так, смотрим. Внутри вроде как все новое. Ржавчин никаких нету. Фонарик светодиодный должен, э, должен как бы в трех режимах работать. Так, сейчас попробуем Значит, аккумулятор, наверное, разряжен. А нет, не той стороной. Есть стробоскоп. Так, давайте-ка проверим как он светит. Немножко переместимся. Будем проверять вот так. Значит, фонарь. Я сейчас выключу свет и буду включать. Так. Ну что, стартуем. Первый режим. Это, наверное, я так понимаю, максимальная яркость. Небольшим нажатием немножко уменьшается. Еще меньше. Теперь у нас идет стробоскоп. И, э, я так понимаю, типа как сигнал SOS. То есть это он сам автоматически так срабатывает. Опять немножко нажимаем ярко, слабее самый слабый режим, то есть дольше всего робот. Ну, в принципе, светит фонарь очень хорошо. Я сказал, что в комплекте здесь у него шнурочек на руку. Фонарь, фонарь небольших размеров. Фонарь небольших размеров. Примерно это где-то вот, э, 13 сантиметров. Компактный такой фонарик. Гуд. Так, плюсы в комплекте у нас, значит, зарядная, э, аккумулятор. Дальше крепление, подствольное крепление на планку Пикатини для фонаря. И ключик. Сейчас, кстати, проверим. шестигранный ключик. Здесь на планку э, ключ не нужен, можно вот затянуть таким вот винтиком. Сейчас проверим, или фонарь подходит. то мало ли вдруг китайцы там что-то начудили, и он туда не становится. Э, по ощущениям, металл, из которого сделан сам фонарь, и вот это похоже на алюминий, оно скорее всего таки есть. Значит, э, что тут еще у нас? Тут внутри как будто наклеена какая-то материя. Это видно для того, чтобы не скользил фонарь. И на самом фонаре здесь такая вот э, ребристость. Ну, к примеру, он будет установлен. Вот Крепится хорошо, тут хорошо фиксируется. Достаточно прочно. И последняя в комплектации это должна была быть вот выносная кнопка. Вот она у нас есть. Угу. Значит, Так. Угу. Давайте проверим, как она тут работает ли вообще. Вот так это все дело прикручивается. Вот эта часть должна крепиться на двухсторонний скотч. И да, работает. Вот я нажимаю. Тут если, кстати, немножко нажать, то э, разный режим включается. Причем Пока держим, э, фонарь светит. Как только отпустили, он перестает светить. Итак, значит, в комплектации у нас зарядка, э, ключ шестигранный для э, фиксации на креплении фонаря, выносная кнопка, ну и сам вот шнурочек для переноски на руке, чтобы не потерять. Также у нас есть, <clears throat> также у нас есть Э, аккумулятор, который находится внутри. Э, Посылкой я доволен, все супер. Проверим, конечно, сколько будет держать сама зарядка. Ну и как крепится э, на самом ружье, я сейчас вам покажу и как оно будет выглядеть в итоге, так сказать. Сейчас немножко прервемся, закрепим на ружье, покажу вам. Ну и, собственно, на этом все. Хатсан Эскорт МПС. Во время съемки ружье не пострадало. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.